очередной раз в этом году на выставке Молдэкспо разыгрывает призы фондом в 20 тысяч лей. В связи с этим я как официальный представитель приглашаю вас поучаствовать в нашем розыгрыше. В прошлом году многим счастливчикам повезло, а в этом году может повести и вам. Купив всего лишь на 200 леев нашей продукции, вы получаете билетик. Это невозможно, но с Global Fashion все реально. Один билетик – двойная выгода. Первое – это возможность выиграть один из наших призов – а второе, сам билетик является бонусом, который вы сможете обменять на наш товар. Но запомните, чем больше билетиков, тем больше шансов выиграть. Этот билетик вы можете получить при покупке товара в наших магазинах, заполнив его и одну часть вы кидаете барабан. А две части вы оставляете у себя. И придя на выставку бьюти Молдэкспо, которая пройдет со 2 по 5 марта, вы сможете ваши бонусы обменять на наш товар. Один билетик – это 20 лей. А основной розыгрыш призов пройдет на сцене во втором павильоне час 30. А это призы нашей акции, среди которых профессиональный фрезер на 45 тысяч оборотов, гибридная лампа 48 ватт, вытяжка, шариковый стерилизатор, а также другие призы. А это главный наш приз – чемодан. С продукцией от компании Global Fashion. Подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте globalfashion.md, а также подписывайтесь на YouTube-канал, группах, соцсетях, Facebook, Одноклассники и Instagram. Ждем вас в Молдекспо!